今天我们来分享第二十五个技巧：停止。当你有冲动想要做某件事，停止。这个技巧可以以很多种方式来使用，但是首先让我们试着来了解它的整个运作过程。那个运作过程很简单：我们人们处于活动之中，当我们处于活动之中。 我们就完全忘了自己，那个活动变成我们注意的中心。举个例子，当某人过世，我们又哭又气的，眼泪一直往下掉，我们完全忘了我们自己，那个死掉的人变成了中心，这个活动围绕着那个中心在发生，我们。 又哭又气的，伤心落泪。如果突然停，而我们完全停止在我们自己，我们将会完全从我们的身体和活动的领域被带走。每当我们处于任何活动之中，我们就在它里面，深深的融入它。那个停，会突然间使我们失去平衡。 把我们丢出活动之外，这个被丢出活动之外，会引导到我们的中心。在一般的情况下，我们在做什么？我们会从一个活动移到另外一个活动，从 A 到 B，从 B 到 C。当我们早上醒来，活动就开始了，我们整天都很活跃。 我们会改变很多活动，我们一个片刻都不会停止。要如何成为不活跃的呢？那也是很困难。如果我们试着成为不活跃的，我们要成为不活跃的那个努力，将会变成是一个活动。这个停止的技巧的运作过程，就是突然间把我们丢进不活动那个点。 必须突然出现，在任何场合，我们都可以做。比方说，在洗澡，突然间，我们就叫自己停，然后就完全停止，即使只是一下子，我们也会感觉到有一种不同的现象发生在我们里面。我们被丢进中心，突然间，每一件事情都停止了，不只是身体。 当身体完全停止，我们的头脑也停止了。当我们说“停”，在那个时候不要呼吸，让每一件事都停止，没有呼吸，也没有身体的活动，在那个片刻，就停留在这个停止当中。我们将会感觉到，我们突然以火箭的速度穿透到中心，即使只是一个瞥见。 也是奇迹般的、革命性的。就某方面而言，我们可以练习这个技巧，我们可以突然停止，但是那个停止必须是突然的。我们不可以为它做准备、做计划，我们不可以思考它、计划它，然后说在十二点的时候我将停止，让那个未知的发生。 在我们没有准备的情况下，进入那个未知的、没有地图的，不要有任何知识，这是一个技巧。当我们有冲动想要做某件事，停止。比方说，我们想要打喷嚏，我们感觉到那个冲动已经来临，停止，不要试图停止那个喷嚏，只要停止我们自己。 什么事都不做，保持完全不动，甚至连呼吸也停止。有一下子的时间停止，我们将会感觉到那个冲动退回来，它已经消失了。在这个冲动消失的片刻，有一个微妙的能量会被释放出来，它会被用来走向中心，因为在打喷嚏当中。 我们将某些能量丢出来，在任何冲冲动当中都是如此。冲动意味着我们已经有了一个能量的负荷，我们无法使用，无法吸收。它想要被释放出来，那就是为什么当我们打喷嚏之后，会觉得很有很舒服，有一种。 微妙的幸福感，试试看。记住三件事：第一，唯有当那个冲动是真实的，我们才尝试它；第二，不要去想关于停止的事；第三，等待。当我们已经停止，不要呼吸，不要动，等着看会发生什么。不要试想着想要怎么样。 这个等待，就是不要试着去想内在的中心。如果我们这么做，我们将会再度错过。